This is the emergency broadcast system. This is not a test. This is not a test. Hello, my name is Aurélien. I'm 23 years old, and after several group expeditions, I decided to challenge myself and cross Iceland alone. thought I would have 16 days to make this adventure, but due to COVID, I had to take another test, 4 days after my arrival. Hence, I decided to use those days to rent a car and go explore the northwest of this island, and then drive towards Akureyri, the city where I would leave the car and go to my starting point. an opportunity for me to discover for the first time the landscapes from these islands that I dreamed of so many times. Its mountains, its lava fields, its coasts, its volcanic activities. J'étais allé jusqu'à Arcurerie qui est à côté de mon point de départ et en fait il se trouve que je devais me faire tester là-bas donc euh, vendredi donc aujourd'hui euh, à midi et là du coup mon avion est arrivé 30 minutes trop tard en fait je peux pas me faire tester aujourd'hui du coup ce que j'ai décidé c'est là de me faire un aller-retour de louer une voiture et de faire un aller-retour à Reykjavik pour me faire tester demain et revenir demain essayer d'être à mon point de départ pouvoir partir dimanche matin de Husavik. Ce qui va être rock, je sais pas encore si ça va être possible, et même avec ça, ça va me laisser que 11 jours avec 0 jours de marge pour réussir à la traversée de l'Islande. Bon bah ça y est, je dis au revoir à la voiture qui, avec laquelle je viens de me faire 800, 800 bornes aller retour à Reykjavik. Et là je pars faire du stop pour aller à mon point de départ à Husavik qui est encore à 200 km d'ici et 6 heures donc je, je sais pas si c'est très optimiste ou pas, mais on va voir comment ça se passe. Bon bah allez, c'est parti. Pas beaucoup de voitures, donc ça va être difficile, il va falloir avoir de la chance. On attend. Bon, et eh ben, je suis bien arrivé à, à En 10 minutes, j'ai trouvé une voiture. Trop bien, trop sympa, deux Islandais qui m'ont euh, raconté plein de, plein de belles choses et euh, qui m'ont ramené directement jusqu'à Usavik. This 460 kilometers expedition, similar to the distance from Paris to Amsterdam, I wanted to do it alone and in full autonomy. That means I would need to carry 31 kilograms in my backpack with my equipment, my camp, my water. Ça y est, c'est le jour J. Je suis à Husavik. Je peux pas faire plus près de la mer. Hop, je pars par là. en direction de l'océan Atlantique. C'est parti Bon, bah, ça y est, là je suis à première euh, pause déj on peux appeler ça comme ça. Je viens de faire les 30 premiers kilomètres. The first day was extremely difficult. The weight of the bag was unbearable. I'm walking on the side of the road. I only had one thing in mind. Giving up. Ça y est, après, euh, c'est déjà plus de 12 heures de marche, je pense. J'ai enfin vu sur l'objectif du jour le lac Miftan. Et euh, Ah, c'est cool. Bon, il me reste encore euh, 6 km à faire, donc je suis pas arrivé. Et euh, j'ai vraiment mal, donc ça va être dur. Mais euh, je suis content d'avoir enfin l'objectif en vue. Ah, ça y est, je suis putain d'arrivé au camp de ce soir. Je sais pas où je vais dormir, On the beginning of the second day, Although I was expecting it to become more simple, the first blisters appeared, and my shoulder pain was still very present. After an hour, I sat on the side of the road, ready to stop everything. I waited 5 minutes, and after reading the messages of encouragement I received after the first day, I decided to walk again. And I didn't regret it. A few kilometers later, I finally left the road to discover the first wild landscapes. The weight of the bag was still too painful. But I found a rhythm, making small breaks every 20 minutes to relax my back and every 2 hours to remove it and eat something. I would get water and filter it whenever I found some. Et là, j'ai entendu ce doux bruit de l'eau. Regardez, il y a de l'eau. And this rhythm allowed me to cover on average a distance of 45 km walking around 15 hours every day. Et il va falloir traverser. Je pense que ça va être froid, mais euh, c'est pas trop long. Ouh, ouh c'est froid. Ouh, ouh, ouh, ouh c'est froid. du jour numéro 4. On est parti Aujourd'hui, il y aura sûrement pas d'eau. On va voir comment on fait. After four days of loneliness, in the middle of nowhere, I was surprised to find another adventurer. Un Italien à vélo qui est parti de Reykjavik, il allait jusqu'à l'est par la nationale. Et là, il traverse euh, par le centre en bike. Et euh, donc on s'est arrêté, ça fait du bien de parler à quelqu'un d'autre. Piero et surprise ah, Aurel di nuovo che mi ha raggiunto a piedi, un mito, grande Aurel! <laughs> so I met Piero again and look at, he gave me some cheese. Un hein? cookie. c'est amazing. Ça y est, mon compagnon d'infortune ou de fortune, Pierrot, repart. J'ai l'impression que c'est la quatrième fois qu'on se revoir, mais cette fois, c'est sûr que je le rattraperai pas. Il vient de passer un petit moment, il m'a filé un peu, de, nourriture, on a beaucoup échangé. Et c'était très cool de pouvoir discuter avec quelqu'un euh, au milieu de nulle part. ça rafraîchit un petit peu. Je suis à 5 km de mon point d'arrivée. Il fait froid, il est 20 il doit être 20h30, 21h. Je suis exténué et il faut que je traverse encore un cours d'eau qui va être gelé. Et euh, celui-là, bah, il y a trop d'eau pour que je traverse euh, avec des chaussures. Voilà, bah, on est parti. Chaussures sont enlevées. Il fait froid, ça fait mal aux pieds. Et il va falloir traverser on va tenter. pas hein. le plan le plus glam. Mais bon, ça fait partie partie de l'aventure. Putain, never stop, ça s'arrête jamais. Mon objectif, il est là. C'est la fin de ma journée. Mais entre moi et l'objectif, il y a une rivière à traverser. Et elle est vachement large et à mon avis, je vais devoir déchausser encore. Et il est plus de 21h maintenant. Il fait froid. Mais bon, comme j'ai l'objectif en plus c'est psychologiquement quand même plus facile. Et eh ben il reste plus qu'à me rechausser. Ah. At the middle of the expedition, the weather started to get Bon, il eh ben, fallait que ça arrive. Il commence à pleuvoir. Pas trop pour le moment, mais ben, j'ai sorti euh, tous les équipements euh, étanches, des mains à la tête, aux pieds, au sac à dos. Also, the landscapes of the 6th and 7th day were very monotonous. I was feeling like I was not making any progress in those never-ending gravel dunes. jamais été aussi heureux de ma vie de tomber sur un pont. J'adore les ponts, c'est génial. Ça, c'est moi quand je me rends compte qu'il reste que 127 km et 3 jours. petites victoires font plaisir. On the evening of the eighth day, I finally made it to Landmannalaugar, the starting point of the famous trek which would take me to Bolmsorg and Skogar. The weather was getting even worse. But I didn't mind the storm. I was so happy to finally discover new landscapes. on dirait qu'aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Putain, c'est cool quand il y a éclaircie. Putain, mais c'est inhumain oh, oh, oh, oh On dirait une récompense C'est magnifique Et eh ben encore une rivière à traverser, ça faisait longtemps. On en est dégueulasse, c'est parti. Allez, on y est presque. C'est profond. Ah. ah là Et eh ben c'est bon, on a traversé. J'espère qu'il n'y en aura pas 18 comme ça parce que sinon ça va être long, mais c'est cool, maintenant il n'y a plus qu'à se rechausser. Alors on voit enfin le glacier derrière lequel il y a la mer, l'océan. Il est par là. próximo teu celle bah, c'est là, il y a du courant. Donc là, cette fois, pas de choix. On enlève même le pantalon. Et on espère que ça va passer. Pas envie d'y aller. Hein. Bon, et ben voilà, la traversée est finie. Euh, là, cette partie-là, ça allait. Par contre, la partie avec du courant là qu'on voyait tout à l'heure, j'ai bien fait d'enlever parce que c'est remonté jusqu'à jusqu'à mi quasiment jusqu'au caleçon, ça va. Et euh, bah, cette fois, j'ai pas filmé parce qu'il y avait vraiment du courant, j'ai failli casser la figure. Et tomber euh, là, c'est pas dingue. Parce que j'ai toutes mes affaires et il commence à pleuvoir, donc il va falloir que je me réchauffe très vite. Parce que l'eau est très froide. Bon, bah, nouveau type d'environnement que je m'attendais pas. Une forêt. Voilà. Il en faut peu. Bon, bah ça c'est le trek que je viens de faire là sur les derniers jours et demi. Manalugar est là, j'ai dormi ici, et là on est là. Euh, et apparemment c'est un trek de 4 jours. Voilà, bon je sais pas ce qu'ils font sur 4 jours, <laughs> mais, voilà. Et là on va voir si, euh, si du coup je vais pouvoir faire ça ou pas aujourd'hui. Si c'est possible ce serait top. Euh, et comme ça demain j'aurai juste à redescendre jusqu'à la mer. C'est pas génial. Bon, et eh ben ça y est, on part à l'attaque euh, du dernier obstacle qui est euh, le passage du col entre les deux glaciers. Comme ça, demain, il restera plus qu'à redescendre et trouver un moyen d'atteindre la mer. Mais là, ça va faire beaucoup de dénivelé. Donc je pense que physiquement, ça va être très dur. Mais, euh, mais voilà, j'espère que j'arriverai plus tôt que d'habitude. Ça permettra de me reposer un petit peu, ce qui fera pas de mal. Bon bah, on vient de commencer la montée. Je suis parti de là, en bas, là. C'est que le début, hein. Ça fait même pas une demi-heure que je marche. Et avec le sac, ça va être dur. Mais euh, le paysage est sympa. Donc euh, voilà. J'espère que je vais pas passer trop de temps dans les nuages. Parce que je verrai pas grand chose. Allez, on continue. C'est pas large. Et si tu tombes, euh, <laughs> vaut mieux pas y penser. On voit le glacier à droite et celui à gauche. du coup, je pense que nous, on va au milieu là, devant. Et derrière, normalement, il y a l'océan. Bon, et eh ben après avoir fait le camp hier, euh, sur la fin du col entre les deux glaciers, bon je sais pas que c'est la fin mais on voyait pas grand chose. Et ce matin, on voit enfin la mer, la destination, l'océan même plutôt. Donc dans 5-6 heures de marche, j'y serai et j'aurai fini. Et ça, ça va être bon. After 10 days, I finally made it to Skogard. On this beach, that took me more than one hour to cross. Ça y est. On y est Je l'ai fait Wouhou ah, On est arrivé dernière idée débile. C'est ça ma dernière idée débile